ألف أسد ألف إبريق ألف إبرة باء بطة باء بدع باء بنت تاء تاج تاء تفاح تاء تمر ثعلب ثاء ثعبان ديم جمل ديم جوافة ديم جوهرة حاء حمامة حاء حمار حاء حديقة خاء خبز خاء خيار خاء خيمة دال دب دال ديك دال دجاجة زال ذهب ذال ذرة ذال ذراع راء ريشة راء رمان راء رجل زي زيتون زي زهرة زي زرافة سين سمكة سين سبورة سين سيف شين شمس شين شجرة شين شمعة صاد صقر صاد صنبور صاد صياد Bad, Buzda bad, baba, bad, Bobbit Pa Paus Pa طالب طاء طبيب ظاء ظبي ظاء ظفر ظاء ظرف <laughs> عين عصفور عين عنب عين عصير غين غيمة غين غراب غين غصن <laughs> فاء فراشة فاء فيل فاء فانوس قاف قلم قاف قطة قاف قميص كاف كتاب كاف كرة كاس كأس لام لعبة لام ليمون لام لسان قص ميم مروحة <laughs> نون نحلة نون نملة نون نهر هدهد هاء هلال <laughs> واو وردة واو ورقة واو ولد <laughs> ياء يقطين ياء ياسمين ياء يد <laughs> تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس وياريت لايك للفيديو وشاركوه مع أصحابكم علشان يستفيدوا معاكم